Espais Escrits, xarxa del patrimoni literari català, és una associació sense afany de lucre que va néixer amb l'objectiu de dedicar-se a la custòdia, recerca i difusió del patrimoni literari català. Tenim una seixantena de socis repartits arreu de la geografia catalana que es dediquen a vetllar per la nostra literatura. Els projectes que tenim entre mans destaquen per la seva innovació en les tecnologies de la comunicació i es dediquen a cartografiar el patrimoni literari amb una repercussió de gran abast i difusió. El mapa literari català és la primera web que ha creuat literatura i territori amb autors catalans. Sobre la base cartogràfica del món hi trobem els nostres autors i podem apropar-nos a un lloc concret i obtenir-ne imatges, vídeos, textos locutats, etc., que ens permeten fer una lectura hipertextual d'aquell territori i d'aquell text. Aquesta eina s'ha convertit en un repositori digital del patrimoni literari català, on hi ha representats una cinquantena d'escriptors amb més de mil entrades geolocalitzades arreu del món. Avui ens trobem a l'Ermita de la Damunt. El recorregut emocional que fins ara fèiem des de l'ordinador, ara el podem fer en plena natura i mirar aquests paisatges des de la literatura. Hem desenvolupat una app que s'alimenta del mapa literari català i ens permet fer la ruta per una trentena de llocs de la geografia dels països catalans. Un cop feta la tria de la ruta que voleu seguir, podeu descarregar-vos-la i despreocupar-vos de si el lloc té internet o no. Un cop allà, només caldrà geolocalitzar-vos. Amb els mots que no dic s'emplena aquest silenci. Amb els mots que no dic i amb els que dic, tal volta. Aquestes rutes sobre autors catalans les podem trobar en català, en castellà, en anglès i en francès. Avec son frère, le comte de Cerdanya, tel l'aigle qu'un autre aigle accompagne, Tallaferro dévale du Canigou à Matin. La ruta de Verdaguer al Canigó ens condueix pels camins que el poeta va traçant al seu poema, on conflueixen paisatges, llengua i llegenda, tot un símbol sobre el naixement de Catalunya. Uns recorreguts que ens ajuden a estimar la nostra llengua des del territori lingüístic català i projectar-los al món.